Ah. Eh, mwambie mwanangu. Kama kaa na mipango naenda, si ndio? Sure, sure. Ah, kuna kitu kimoja kinaniumiza akili sana bwana maisha. Eh, unakutana na binadamu wanakusema sana, afu wenyewe kupa hata shilingi 100. Maneno maneno. Maneno ni mengi, maneno ni mengi mtaani. Eh, sasa unaangalia, ni kile unachokifanya chenyewe kinawaumiza. Afu hamna hata mtaani unaokuja lakini unajuaga bila, yani sina kibunda, ningekuwa na kibunda laiti. Wale wale wapenda vibunda. Ah, eh, eh, yani yani nyinyi mtaka uniambia bado mnafikiria mapenzi mpaka leo? Sio kufikiria ah. mapenzi. Eh. Unajua kuna vitu ambavyo ukikata mwenyewe ukianza kuvifikiria mpaka uweze kujifunza hivi hivi mapenzi yanaweza kamuumiza mtu? Mimi sijaye kusikia, mimi sijaye siumiagi na mapenzi. Wanaojinyonga yanamuumiza masikini. Itakuwa pepo hiyo. Asilimia kubwa mapenzi yanamuumiza masikini. Kwa sababu gani? Mwanamke anapotakiwa kuvaa wewe hela huna. Sijui kama unanielewa. Mwanamke anapotakiwa kula hela huna. Alafu unakuwa shida ya kuponya hela. Yeye mwenyewe si anatafuta hela. Ah, sawa sasa. Ukiachana na vile vyakula vile unaweza kuwa maskani labda ile pale safi, lakini kuna vile vyakula ambavyo hata yeye akitoka labda wenzio wakutwa nakula chips yegi hmm. chips kuku, afu yeye na yeye afu wewe mwenyewe vidau hauna, unafikia atawazingatiaje wale wenzio? Hata yeye eh. mwanangu hata mimi mwenyewe nisipokuwa na keshe babu, mimi sisimamishi <laughs> mimi sikudanganye, mimi mapenzi yananisumbua japokuwa sina pesa. Oh, mimi nachoangalia mtu mkubwa wapi, maisha yenyewe ambayo tunaishi hapa kitambo, najua yaani kwenye kwenye kufight wewe kitambo, sio wengine ni wapi hapa <laughs> eh Shughuli online eh, Vidau. jina kubwa hilo, sio jina langu hilo, jina la kampuni hilo. Eh. Basi sawa, basi kweli kabisa bwana, ngana mwana wewe mwelekeze hapo nini Eh, kuhusu sasa. Mida ama nao aina noma, aina noma, aina noma, chapoa. Tunaomba mtumie ujamaa namba